はい、皆さん、またチャノさんです。毎回の動画の続きですが、ダークネット上のエアコミケの世論調査はやっと締め切ったので、その結果を発表したいと思います。参加してくれた方に本当にありがとうございます。すべてのプラットフォームの票を集計すると55人の意見を集めました。その中に35人は参加者として興味があり、 7人はサッカーとして興味があり、そして13人は興味がありません。参加者からの興味は意外なと思いました。標本サイズはそんなに多くないけど、60%オーバーが参加したいとは随分意外だと思う。サッカーからの興味は、まあ実際に言えば微妙ですけど。 せめて10人が欲しかったんですけど、まあ、ダークウェブだし、仮想通貨を使うし、よく考えたら、多くの興味を引くわけがないね。ただし、興味が少なくてもゼロでもない。だからこそ実際のサークル数はいくらになるだろうかわからないことにもかかわらず、とにかくやってみたいと思います。0人になったらまあ次のシャムになってもいい。ミームになるとはネット上に永遠な存在だもんね。 ネーミングをどうするかまだ何も決めてないオニオンケットは何か足りない気がするんですけどまあいいやもっといいアイディアがあればコメントに投稿してくださいそれではこれからダークウェブエアコミケの準備を始まります参加する方法とオニオンシェアの使い方ガイドも近日発表しますその時まで待ち受けなさい